Internationaler Frauentag. Das Lied ist 101 Jahre alt und der Kampf geht immer um Brot und Rosen. Gute Arbeitsbedingungen symbolisieren die Rosen und einen fairen, gerechten Lohn symbolisiert das Brot. Ich lade euch ein, dass wir das alle miteinander singen für unseren Kampf. zusammengehen, geht mit uns ein schöner Tag. Durch all die dunklen Küchen und wo Grauenberg so flach, beginnt plötzlich die Sonne, unsere arme Welt zu großen und jeder hört uns singen. zusammengehen, wir zusammen wir auch für den Kampf, wenn wir auch einen Wunden und dann feinen, beim Mutter die Erde kommen, Erde kommen und wenn ein Leben mehr ist als nur Arbeit, Schweiß und Bau, wollen wir mehr, gibt uns das Brot, doch die Herrn unserer Tier. Und da hört der Schrei nach Brot, der Schrei nach Brot, doch schreit auch doch unser Sie hat dann für die Schönheit, die bekommst, der Chef die Ruhe. zusammen gehen, wir zusammen mit unseren Vertrag. Die Frauen, die sich wehren, wären aller Menschen Zu Ende sei das Kleine, Leute schuften für die Großen, ihr mit dem ganzen Leben. Entweder der große First oder den Stocker ist gemeint.